se vers moi un jour à la fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Un jour à la fois. Tout Jésus, c'est à qui donné. Tu m'as donné eh, pour changer ma vie. Oh. Et je crois Fais des pots cantiques. Fais des pots cantiques. Fais des pots cantiques. Fais des pots cantiques. Tout Jésus. Amen. Si je ne le vois pas, <laughs> assiste-moi un jour à la fois. Regardez, ouvrez grenier. Parce que mon petit grenier a trois petits pour 2020. Oui, oui, je t'ai rencontré. Tu sommeillais de moi. Oh Jésus, tu Ouais. Un jour à la fois, tout Jésus, c'est tout ce que je veux te donner. Alléluia. Tu m'as donné la foi pour Assiste-moi un jour à Alléluia Si je ne le vois pas, bah, assiste-moi un jour Oh, si je ne le vois pas, bah, assiste-moi un jour. Si je ne, si je ne, si je ne le vois pas, bah, assiste-moi un jour. Oh, si je ne, si je ne, si je ne 呜。 je Assiste-moi un jour, aussi je te le vois pas, assiste-moi le jour. si je te, si je te, je, ne le vois pas, assiste-moi le jour. Si je ne le vois pas, assiste-moi le jour. je t'ai rencontré moi. Oh Jésus, tu sais j'étais si loin de toi. C'est oui, oui.